Fala galera, eu estou aqui novamente no da Vila Children's Home. Hoje vai ser uma manhã diferente porque nós vamos agora na parte da manhã visitar três lugares, pelo menos é a nossa intenção. Nós vamos até o a um, ao que seria um, um mercado de uma feira de rua local que eles têm, que é muito popular. E a gente também vai na numa fazenda que colhe chá. E também, eu acho que esse é, o, é o a parte mais delicada do nosso passeio de hoje. A gente vai visitar um lugar onde, onde ele morava, que é considerado um pouco perigoso. Não perigoso para eles, mas se a gente for comparar do lugar onde eu estou, do lugar onde a gente vai, eles têm zonas de, de bares e de prostituição. E a gente vai conhecer é, a família de uma das meninas que eles ajudam aqui, que ela aparentemente está envolvida na área da prostituição. A irmã conseguiu sair de lá, mas infelizmente a outra irmã, se eu não me engano são duas irmãs, ainda estão lá e a gente vai entender como que elas vivem lá, fazer um passeio, um tour. Então se porventura vocês perceberem que eu estou tentando esconder um pouco minha câmera ou se de repente a gente parar a gravação, é porque eu avistei ou o Davi avistou alguma coisa que a gente deve se preocupar e eu guardei minha câmera, ok? mas aparentemente é um lugar tranquilo de se andar, mesmo com essas, essas questões. Então hoje é um tour diferente, é para vocês conhecerem eh, locais aqui da região que são do cotidiano deles, mas que eh, não estão aqui dentro da, do Dávila. So, então a gente vai para lá e vocês vão conhecer um pouquinho desse espaço, beleza? Então você me segue até lá. Bora! Bom, a gente está saindo agora, estamos indo para a cidade e o jeito mais prático de ir para lá é de moto. Então a gente está indo ali para o centro para pegar uma moto. Bora! Bom, a gente já, já está preparado para nossa primeira parada, ok? I will film you, ok? Say hi to the camera. Oh. Say hi. Oh, yeah. <laughs> You're gonna be famous in Brazil. Ah, <laughs> eh, Let's go. Amon, <laughs> Amon. See you too. Ah. Okay. Let's go. gente acabou de chegar aqui no, no Market, que é o mercado principal de rua que eles usam aqui na, em Bomé. E é bem agitado, tem bastante gente. E vocês vão poder perceber que tem movimentação para tudo quanto é lado por aqui. Então você acompanha a gente aí nesse, nessa caminhada pelo supermercado. Bom, a gente está agora numa parte aqui do da feira de rua deles, onde especificamente eles vendem só vacas. Então você vai encontrar nesse espaço aqui pessoas querendo vender ou leite é, ou, ou carne. Então as pessoas vêm aqui para vender seus animais ou para comprar animais. Basicamente o a feira de rua aqui é dividida em três setores. Uma é a parte dos animais, onde eles vendem animais. O outro é a parte das roupas, onde normalmente eles vendem casacos, calças, enfim. E a outra parte é a parte de comida, onde é como se fosse uma praça de alimentação um pouco mais rústica. Agora a gente está na parte do parte da feira onde eles vendem animais também. Só que diferente daquele lado lá, eles vendem ovelhas aqui. This lady is showing that she's also part of the business team and actually there's low sales okay. this season. Uh, and then she's attributing the the low sales to the locust infections and other economical crisis in this country. Okay. Uh, bom, o Davila perguntou para... Ela é uma das responsáveis por coordenar a equipe de vendas das ovelhas e ele disse que nesse mês as vendas foram bem baixas para para venda de ovelhas. And uh, how much for each sheep? 1500 1500 shillings okay close to 15000 dollars 15 15 okay no money 1000 shillings okay close to 10 dollars okay so uh, cada cada ovelhinha aqui custa em torno de mil shillings que é a moeda local e, bom, para eles é até um preço aceitável, mas mesmo com a baixa da venda do, da ovelha, eles, as vendas estão ruins por aqui. Essas ovelhas que estão aqui, é, eles me explicaram que elas têm essas marquinhas nas costas porque elas já foram vendidas. Então, todas essas ovelhinhas aqui com a marquinha vermelha nas costas já são vendidas, então elas são retiradas do meio das outras. É assim que funciona o mercado de venda de ovelhas aqui. Agora a gente está na frente de um tanque que eles utilizam para com produtos químicos. Eles trazem as, as vacas, os gados para cá e eles colocam naquela ponta, as vacas atravessam aqui para tirar todos os parasitas que existem no animal. Então é, você paga um valor. How much they pay to 20 shillings. 20 per cow. Ok. So, é, eles pagam 20 shillings por cabeça de gado, cabeça de vaca. E assim que você compra, você tem a oportunidade de já levar seu animal limpinho, sem nenhum parasita. É prático, é bem prático. Andando aqui pelo, pelo mercado de rua, a gente descobre que eles também têm a nossa tradicional piabinha. Eles têm esse tipo de peixinho e eles têm esse daqui também. Mais uma coisa que a gente tem em comum com o pessoal aqui do Quênia, piaba. <laughs> Então, se você quer água, você paga 5 shillings para encher um galão daqueles. Eles deixam a água bem daqui, é a pessoa que fiscaliza. Por 5 shillings eu acho até um preço razoável. Um galão desse, água potável aqui, é um preço bem, bem aceitável. Hello, hello. Hello, guys. You from England. I'm from Spain. you are from Spain? I'm from Brazil. Where are you coming from? Brazil. Yes. <laughs> Not personal, not personal. You know when you mention Brazil. <laughs> oh, I look? Ah, okay. <laughs> What is his name? <laughs> I look like a Neymar. Who is an, an man? Do you think I, I, I'm, a, I'm appear like a uh, Daniel Alves? Oh no. I don't have any money. You like? Come on.